tubalamusiza akabalabe fe abalungi abekumidde ku acrich media uganda omuweereza mwe backlinch azoba tusaako eno program anaye nga tetunagenda wala mbasaba mwagala vidiyo zaffe mu likinga subscribinga comment bw'oba osiimye tuwa ekigalo bw'oba tosiimye you can dislike naye olwaleero nkyaza omukulu harold kaija nga omwami no oba omwetaaga ye ngaomuntu osobola okumusanga ku official page ye harold kaija osobola ogenda ku youtube noteekamu harold kaija official oba osobola okufuna program ze osanyisa okulaba mwami harold kaija ah, nange neyanza nyo becky njagala okulamusa bannaffe wetuli mu buwambe bannaffe abalaba program za becky okulaba nabala olusi batuwa feedback bafiramu ensinga okwagala era nga bwabagambye genda ku youtube ononye harold kaija official osubscribinge olikinge osharinge uh, osobola okunsingana ku twitter harold kaija osobola okunsingana ku facebook harold kaija so ago geyeize adress zange era osobola n'okugenda ku instagram era ojja kunsanko mbeerako weerezawo mesagi netusobola okulaba nga tukubaganya ebirowoozo okulaba tuzimba ensi yaffe ensi yaffe esobola okubeera nnungi kyetwagala okusinziira amaanyi n'ebirowoozo n'obudde bwe twataddemu okulaba nga tukola ensi ennungi ah, omulabi waffe omulungi olwaleero tuze twogere ku nsonga ya covid covid yajja mu nsi yaffe omunsi yonna mwaka gwa 22 wetwogera tuli mu 221 minika tumaze ne covid omwaka mulamba covid yajja ne bateeka ku muggalo era ebintu ebimu bikyali ku muggalo ekindeseza mwami hrod kaija mukamera olunaku lwaleero batugaa nti covid yakomyewo tubadde tukyalina oli omukambwe naate waliyo obono bamuyita batya naate akubisaamu oli emirundi nga kikumi yensonga ereseza mwami hrod kaija tulabe tugezeeko okuwayawayaamu tulabe butya ensi yaffe uganda bwegenda okwasaganya oba ye bwalowooza nti covid wagenda otuafectinga oba gavumenti bwegenda okuhandolinga ensonga ya covid ono omupya aze mwami kaija mm. covid omuwuliddeko yes uh, covid siriasire muka muka kubanga kati manyi nze abantu bangi benyinako oluganda nemikwano gyange nga covid alimukubaluma mm. uh, covid twagenda nitumukwasa olusaazisaazi mm. era bannayuganda abasinga obungi nebatuka nokulowooza mbuba oli awo mu uganda temulimu covid mm. olwengeri gavumenti gyeyakwatamu ensonga za covid mm. gavumenti yagenda nekola omunyago omuyitirivu ennyo <laughs> nti covid neba nti ngabo nolaba ekizibu era kalwala ebizibu agambwe ekiba kita covid era nanawo tonangulwalo nti bagenda kutuma abaana mbunanka covid nkawanka lockdown kagundisa ebigambe terminology ezikwata covid nenga covid bulwadde buli serious ate bukwata amawugwe nozikira mm. covid yo nteyali badde muzibu mm. naye covid kyabeedde omuzibu nti kwekwata abantu ngaeggwanga teyina busobozi bubayamba ekizibu kye bungi bw'abalwadde ngaamalwayo tegalina busobozi kubajjanjaba kubakobizik singa osobola okufuna ebikuyamba okussa hmm. naye oyinza okutuuka mu ddwaliro nga bwengenda okwanya kuba kati abantu bali mu kutya nti mwai museveni ayinza okuzaawo lockdown hmm. naye njagala kubakakaza nti mwai museveni ateeka kubanga atamidde anywedde enjaga agudde eddalu oba nga yenyini nyini yekyayi hmm. oba nga nekyalina tyakyagala okuzzawo covid okuzzawo lockdown kubanga lockdown gyetwafuna omwaka oguwedde omulimu gwa lockdown lockdown si ddagala hmm. ekyali kiteesawo lockdown kwe kukendeeza sipiidi obulwadde gye bukwatiramu tweteeketeeke hmm. nti obunaatusangira mm. nga ebyetaagisa tubikozeeko kuba njagala okutegeeza nti lockdown covid weyajjira mu maaki bamulangirya mu maaki uganda kyategeezebwa yayina ambulensi ebikumi mu bina mu kinaana mu nnya naye nga kuzzo ambulensi ennamu ziri mu bina mukumi neki ne batutegeeza mbu gavumenti neda mu uganda yonna ebitanda ebayita ebitanda yes eh, ebitanda zibayita hospital beds hmm. gyali emitwalo ena mukanaana hmm. hospital beds emitwalo ena mukanaana gyokka ne bajja ne batugamba mbu icu eno gyebajjanyao omuntu gwanakyasobola kwesobola nanokusatasa hmm. nga tulina ataano omwezi mutaano ne bagamba disitulikiti asatu mu mwenda nga tezirina wadde eddwaliro eri yali ripooti eri minisita wa finance naye kankusala ekirimi nga tonamayo ripooti abantu abawangaira mu disitulikit ezo obujjanjabi babufuna bati akatunda ah, yasalawo yakuuma nagamba bannayuganda nti bannayuganda mu luzungu tugamba nti you live by accident mm. and die by design mwenteekateeka ya gavumenti eno kubatta nemulinga nkoko ya mutamiivu lwesiro lwekola ki lwebala mm. buli naku agirya mm. era kyova nti bannayuganda okufa omusujja agubatta n'ebintu ebitaliimu bibatta mm. baga nti obulwadde bwa covid abantu about 2 bokka bwebukwata nebuttabutta abantu bano naye ngaolwaleero accident bulina kuzita abantu abakumi aga bebantu nga kasanvu omwaka ah, gundi obutemu bwona obuttibwa ngaade basekatumba hmm. abantu abiri mu omwo battibwa buli nnaku abakyala abafa nga bazaala bali kumi na mwenda bebakazi nga kakaaga plus abafa omwaka ekitegeeza nti abo bangi okusinga abafa covid hmm. naye mu maaki oyo gavumenti yeewola ssente miliyoni za euro lukaga okusapootinga sapuli zaalinga triliyoni zinga triliyoni bbiri plus kati sente ezo bazeewola okuyamba sapuli bwa beetaagawo bajeti mbwaguddewo kyetutasobola naye ekikusasa mu minisitule ya defense ng'erina kye bayita classified classified bajeti mbu ye bajeti gyotabuuza gati ojjukira ssente zebagira ez'emmere biliyoni ataano mu omwenda mm. era difensi netwalako biliyoni nnya mu miliyoni bisatu mu bbiri asatu mu bbiri kati mu bufunze difensi neyetwala twiliyoni namba mu miliyoni mukaaga hmm? ku ssente ezaleetebwa okuyamba ebyobulamu kubanga eh, covidi ono kyeki yali agenza okutuyamba covidi ono yali aleesa obwenkanya hmm. nga ffenna tugenda kujjanjabirwa wano era covid gwali gufuusa omukisa nga gwetugenda okutereeza ebyobujjanjabi bwaffe n'akalwaire akasembayo kaberemu abasawo kaberemu ebikozesebwa kaberemu eddagala era ojjukira bajeti ebyo beetemwatemwa omubaka latiifu n'agamba fe abaka ezaffe ziri luddawa <laughs> kwe komishoni ya palamen ebanyigiramu agaaga abiri abiri bwetukuba nbwetuba muzitaakawe pye tulali netugenda kukikkiriza mukyala kadaaga aba ali ku tv bazimubuuza n'agamba nedda mbu sente ezo mbu ababaka bagenda zikozesa okugula amafuta ga mbyulensi n'okusasa badriva hmm. naye nga ababaka abatawera kikumi bebalina ambyulensi ate minisito neefulumya sakyulangaekulaga mbwa ministry yazeeyazise egenda kusasulya abadriva era esasule nebaki n'amafuta kati netwebuuza mu ssente ezo bannaffe ze baali basaba zaali zaaki naye nga nabo baali beekubako nfuufu hmm. naye nga kyenja okutegeeza awuliriza nti biriyo naggambye nti bategeeza ababalirizi baali basuubira nti bannayuganda mbu abawera emitwalo kumi mukakaaga kumi na mukaaga mukakaaga bajja kweta kugenda ku bitanda nga covid abakutte mm. naye e, e, e, ebitanda biri emitwalo ena mukanaana kiba kitegeeza nti twetaaga okukubisamu emirundi egi esatu kati ebitaano emitwalo munaana teguliiwo munaana emitwalo kumi emitwalo emitwalo nga kumi teguliiwo bw'obuuza olwaleero okuva covid lweyagira mu m7 yakakozesa ebitanda bimeka bwamuwulira nga asaba ne bali nga asaba yasaba pickup gatasaba ambulance <laughs> eh? nobuuza pickup erasa ayina azitambuzize era waziraba nga pickup ziyola omudidi zakulaki zajja bayagamba muzize bamala ozikozesa nga bazimuwa zirabika bofiisa ba nrm bayinza kuba kubatambulira icu nakugambye nga ziri ataano mu ttaano hmm. biseera ya covid awo eddwayo lya orthodox ne lireeta yezi ekitegeeza mu uganda tuweza icu nkaaga hmm. nga kitegeeza mbusinga wabeerao zibeera kuba nga waliwo abalwadde ne babeera nkaaga mu ogwo aba wakufa nejjukira covid yekasibwe bulwadde mm. waliwo abalina obulwadde bwa kansa waliwo abalina pressure abalina ki waliwo yagudde ku accident nga yeetaaga isiyo mm. nabiri ebitanda emitwalo ena mwakanaana obulwadde obulala tebwawummula so kati wali wetaagawo ebitanda ebirala emitwalo kumi na mukaaga mukakaaga nga bikola ku covid birinze covid ebintu ebyo tebyakozesebwa icu gyolaba ya miliyoni ebikumi bibiri mu asatu buli emu ambulensi za buli emu ya miliyoni ebikumi bisatu ne batutegeeza nti eh, amalwaliro buli dwaliro nga ddungi buli disitulikiti lya biliyoni asatu mu emu mu miliyoni lunaana kakati gavumenti ripooti nejja netufulumizibwa nti gavumenti ngaejjanjaba abo abanene era ole katumba bamukubye jagenda okulira mulema mututeko ki ebweru buli mwaka okujjanja wa vip ampuliriza omuwiwa musolo osasula miliyoni 123 eza dola ze biliyoni ebikumi bina munkaga mwemu okujjanjabira abantu ebweru buli mwaka eyo ki bino gundi beki oyina minisita gwomanyi mm. eh? nebakuwandika kakiiti ogenda ojjanjabwe kaka nitugamba mbu singa sente ezo tugamba nti a temugenda genda bweru mm. nga batagenda ogwo mwaka mulamba mm. ku icu eyemiliyoni ebiri mu asatu twaliguze mwezo sente nga tugula icu zokka twaliguze icu enkumi bbiri mu bitaano nga gulinga mwaka 205 netugamba nti buli wamue kati omuntu okubeera obubi aisi tukikoze eki tukigadde singa tugamba ezo sente zokka zokka tuzigulemu ambulensi twaliguze bulemu ya miliyoni bisatu twaliguze ambulensi lukumi mu bitaano mu asatu musanvu mm. netugamba buli ka health center omuntu waffe tagenda kubeera mulwadde ne batamuddusa mm. tezagulwa netugaa nti akale ah, sente ezo oba tuzimbe mu malwaliro twalizimbye amalwaliro 18 nduga buli disitulikiti kati erimu ki eddwaliro oli bwabeera obubi gyakola ki gyalaga ne lwakaire tukozesa sente ezo ziri sente ezatwalibwa mu classified ne tugaa singa sente ezo ezimu ku zibaawo abamagye ku triliyoni emu mm. ne tugamba nedda ezo zemutaga atumanye mm. mukwatako biriyoni binamukyenda mm. biriyoni binamukyenda zisobola okukola okugula icu enkumi bbiri mu lukumi mu bisatu oba zisobola okugula ambulensi lukumi mu lukaaga mu asatu musatu oba era nezizimba amalwaliro kumi n'ataano naye tumaze ebbanga eryo lyonna ebintu ebyo tebikoleddwa ne bwolaba kati batagala funa omusawo gwomanyi agaye nti covid yakutta kati abalwadde gye bali kati bajjudde batyo byokuba tugenda babuuza mm -hmm. mugenda bateekawa kubanga ekyateesawo lockdown kugula icu mm. ziwere mm. ekyateesawo lockdown kugula zambulensi ezateesawo lockdown kuzima malwaliro ekyateesawo lockdown kugula bitanda banaffe sente baazikuba lockdown era enakera sibindi mbusinga obulwadde bugenda otutuukako ngaebye tubikozeeko kati ffe tetulina kyetwakola tuba tufuluma mu lockdown tugamba nti bannange abakuba luli twagamba nti abantu mugambye abaana kusomera obwereere musale ku masanyalaze mm. yakake juzi nawulidde omukyala bagee nti abasajja bawomeme kyebakola ennaku zino bajja ne bakwata abantu bwebatakusanga awaka nga bakwata abaana n'abemyaka esatu babakwata obasanga ku poliisi kugamba baresinga n'abaliwo kubanga sente bazikola ki bazeetaaga sente tebazisala ngaabaana ku balina okusomera abaana n'olwaleero bakyasomera ku intaneti naye sente tebazikoze eki sente za intaneti ne airtime mwai museveni mu bajeti empya yeyongeddeko ebitundu kumi nebi kumi na bibiri kubanga ebyali bigenda okuyamba abantu okukola social distance buli omu asomere wuwe hmm. intane buli mwasomero wuwe nemugamba tugamba nti ah, ebintu kati nga amazzi gavumenti gago gafule gabwerere hmm. nti okunaaba mungalo okoleki kubanga buli lwonaaba hmm. amazzi gagenda hmm. naye kale olagenda okulaba ah, nga biro ize nti abane ah, mukendeeze ku muliro nti kuliko yafudde covid kati buli omu alinda gwamanya afe alioka abukoleki abuwulire kati bwebuzibu obukolaki obuli mu mbeera efaana bwenu nti nti bannaffe bagufuula munyago bannaffe ne bazimamu ebizimbe ne bagulamu amamotoka bawereddemu abaana baguzeemu amasuuti bakwanyemu abakazi bawasizaamu abakazi buli omuki musendeza covid abo abaali mu purojekiti eya covid kakati bwogamba olwaleero omuggalo abantu abaali mu muggalo nga basuubuzi mm. bajjukira bwebaggulawo bwe bati balandi road ne basaba rent owemyezi esatu esatu ena gye baali tebakola kanombuuza gwe waggala nawo fena twali baggale kakati ekigeza fena twali tulina okufiirwa lando tafiirwa kati abantu bali mukufaafaagana nakusasula rent renti gwe bataakolamu sente banka tezayimiriza kuki kulooni buli omu yasigala asasula bizinensi ezisinga ekampala ziggaddewo lwa covid abantu abalina obusomeso obusomero obwa nasare abo babajja mu ddiiru kakati bagambye mbu abaana covid gyali bwogamba nti abaana baddeeka mu covid ripooti yatambulawo nga bakebedde disitulikiti kumi abaana abawera enkumi nnya abawala baali bafunye embuto abawala basukka olukumi mu ebitaano nga bazadde baba batunze olw'embeera kati obagamba baddeyo ebyo obisalidde amagezi kubanga ffe twali tulowooza kye baalikoze baligambye nti amasomero gasomere mu shifts mm. mbusiniya wano eyina abaana ekinaana ekirana kisome ana gasome ku makya ana gasome ki olweggulo kati eba social distance ngaesomero yonna bena abantu basoma naye nga basomera muki mu bitundu naye kali bano kyebatasoba mu shifts nti amasomero amalungi gonna gali kampana wakiso amasomero apukato gonna gaafa mm. bw'ogamba ekyo tekikola kubanga ekyo kikola ng'abaana basomera kumpi n'eka bano bagende bano badde mm. kakati bonna bonna basula nti kati nti olwa managimenti yeggwanga ebbi nti oluusi nedoozi yetaaga okuwonya ekizibu kyaffe tesobola kukola so kyegambira mugume tebagenda kukola lockdown lockdown sigiraba kubanga bino tebabikoze teri kyebakola kyali kyetagisa gavumenti erina omusolo obadde ogira budget gyerina kati olwaleero sente ze beetaaga bajeti e-, ekitundu ekisinga bagenda kuba nga sente ngaezimu zakwewola kubanga bilioni nga kumi na mukaaga zokka zebasuubira okuŋŋanya musolo hmm. kati bwa tuliyoni kumi na mukaaga baziraga musolo bwebaana abatugala ekigaa omusolo agenda kukolaki kugufuna kakati ate ziri endala balina kuzeewola kati sente z'okwewola ziba zeeyongera obungi hmm. ate nga n'amabanja mangi hmm. ate nga n'abantu tebakyagala tuwola so kati eno covid kiri mukuyamba mwa M7 okubanga taggalawo naye bw'aba taggaddeewo gwe munnansi nga bwe nkuwidde embeera eri mu ddwaliro gw'olina okwerwanako baatugamba okwambala masiki naye masiki teyamba gwe ajambadde masiki eyamba oyo gw'oyogera naye nti bw'onaaba oyogera naye amalusu gabeerenga gakoma ku mmwagwo kakati kyotegeeza nti oba oyambadde masika ngoyogera naye nga tagyambadde kati yagakukuba kati kiri erimmwe okuba nti naawe bwolabamu abantu nga baze mu public mubagambe yambala masiki tulyoke tunyumye mm. singa basomesa abantu ekintu ekyo abantu baali kyekozeeko bokajo nabadde mu kibuga ekampala ekiro ngaabasajja bakutte kibooko bakuba abantu abatalina masiki ekiro eh? nolaba enkuba gye bakuba abaana ba boodabooda mbukafyu nemabuuza ataayo emmotoka bo nga temubakuba kubanga nabo mwabagamba ssaawa ssatu obudde bukoze eki bugize nti obubbi kati obuli mugenda mu maaso kubanga abavuka bakolanga babawunsers amagundi gaabe bagaggala kirabuzi gyebakolanga kati alina amaanyi ate alaba omuwala omuto nga ggwe olina ensawo gyalowooza era ka erimu ekyebiri ayinza nokuloza mulimu ekyabiri nti singa kukuba n'agikujjako n'essimu n'agira mukiyinza omutambuza omwezi tafaayo kiki kyowulira oba akumenye oba olwadde oba ofudde kubanga it is a five for the fitness buli omu yakulwana kubeerawo mm. kyenagambye ntugendagenda mu mbeera eya bwotantankuluma kati buli omu alwana kubaawo tafaayo bwali nti mwami museveni bwaba talabanga bantu bamujemera naye akyabagenda mumujemera bwebaba tebamujemedde naye akiraba nti gavumenti etesobola kubeerawo kubanga nembeera yebyenfuna yafa ebyenfuna yaffe byaka ku ttaka nti bwabasindika eka naye abagaddewo bizinesi mwami kaje mu covid njawulo kyeri mu covid omupya gwebatugamba nti ono omupya oba tebatugamba nti oli omukadde hmm. enjogeri nti covid omupya yazze andi kyebagamba mbu symptoms hmm. zakyuse tekukyali mu kwetyamula luli bwolaba ngaeyetyamudde nga mukola ki ngokubira la DCS mu e, eh, ngati ha ndabye kundi yeti amula ne mu muroka abantu babukaga muroka ngoli ali yeti amude <laughs> eh kandi sikusiki siku yeti amula akusala ko muna akufunza kwa na government covid akwata maugwe mm. chovola ebindu anage ICU nkulu mm. uh, oxygen mukulu mm. juzi batu gama mwala wa mwai hmm. mu 7 mka mwana wendoza mm. mka muhozi ngayali mu diri oxygen no akakati mwobgo mpane munatulya mutulye mpaka ddi ne okisigeni gwe mutalinako obukugu gwe mutasomerera eh? nga mwola akuteesa awulira amwetaaga kubanga balabye awali sente nabategeeza abantu bangi bafudde mulaga awo lwokisigeni so kati nti weba tosobola kussa kati bwasanga omuntu alina athma hmm. omuntu alina bialaje hmm. omuntu omulwadde wamawugwe hmm. okufaako kubakukoza eki kusemberedde kyokyo baa nti kati mbu ono baba oluusi tebanalaba symptoms nga nokukutta akusse era waliwo abantu abamu bamaze kufa ne babakebera ne basanga covid yabasse so kyo baa mbwe gye baga nti mbuona atiisa nti oba tonategeera nti gweolina ngaakufunziza nga n'okufa ngaofudde munauganda yekuumya atya covid nga tujjeko ga nti gavumenti naffe ffe nga ffe bannauganda tulina okufaayo eri obulamu no dokita besigye yali abawadde ebyokukozesa yali abawadde muyinza okgenda ku peji ye yakiiza besigye nemukkirira wansi esimu yange yaweddeko omune ne waliwo eddagala lyatuwa lyosobola okwekolera kati nga sanitaiza gaa ti wetagula sanitaiza yagamba kwata ogule jiiki jiiki mm. okwate mm. uh, ah, akachupa kayo akagunda akasani kila mm. ukayo mchidomole cha itachi 5 mm. okwate chupa je cha cha nga kyotambula nacho gobogira boti ngo nabako mm. kanota gulo sanitizer webbay mm. karojage no kwesa ngo mali ya chupa ya jiki Uwinzo kwesa ngo mm. jimazeke miezi nga itano kubanga kubuliko kayo mchidomola no wako ne banno buli omuna akozesa mm. Nagamba ekirala kye twetaaga okubanga tukola tukwate ennimu uh, tukwate kamulali tukwate entangawuuzi tukwate jinga jinga ye akacyungulutumu ah, ah. yani eh, kubanga jinga entangawuuzi walioku katungulu kyumu kabankeeru galiki sorewe bale galiki obisekule bwosekula ebintu ebyo nobisamu mumazzi nga gakola ki nga gookya kati obeere ngaonywako ejiiko nomonyako ejiiko bbiri kale gwegamba gweokubeko siipu kuba nagamba ejiiko natamala ejiiko <laughs> kakati gwe buli saawa munaana eh, bovaana okusaawa bbiri ezokumakya saawa nga musaavu ngaoyiwamu siipu mm. saawa nga munaana kiki ekikola mbu kijja kukuyamba emyuni gemaanyigo agasobola okulwanyisa endwadde mm. gajja kusituka mm. n'abasobola okuddukadduka muko era ndooza ekimu ekiyambye bannayuganda abaavu obutalwala okulowoozaamu tebalwala covid naye ngaalabika abakwata hmm. kwe kuba nti mukakolawo obukozi nga mugenda okukola nakatambulawo bakanyooma nagamba wali ekampala wokka ogira bweti mbantuse hmm. wali ebwayise bwokka wali ekireka e wokka mba natuuse edda kati okwo kutuuyana kwemutuuyana kwe kubayamba immuni yammwe nebeera nga eri waggulu naerye eddagala embagambye mubisekule mubiteeke mazzi agookya mwabatambaka ne buflaski enaku zibwa tewetambulako agana amacupa oteekamu gobeera osenako bwonywa osenako ogirako bwonywako siipuyo ngaonywa ku makya ekiro ojja genda okula gwokifule nti kiryo kya bulijjo nga bwogamba bana batambula ne juisi gwomufuula ejuisiwo omufuula ejuisiwo ojja genda okulaba covid ono ojja nakumulwala tojja mutegeera balikebera ne bagamba covid yakuyita mukodda neya covid abona nekirala abasobola asiga abasobola mulwana nnyo mulabe nga mwegema mugende babageme omanye bagema buno obulwadde bukulumba tebukuyitamu ngaategemeseza so ge magezi ffe getuluze nga tuwa nga ttiimu yaffe okulowooza gayinza okuyamba munaegana gwe okwerwanako okulaba nti wetangira obulwadde obwo kubanga buno obulwadde dokitari atugee nti buli omu bujja mukwata eventuali buli omu bujja mutuukako naye bukutuukako ngaoli otya bekusanga nga oli kipapula nga tuziika bekusanga nga ah, oli wamayo ga nti akambe nawulidde wuliddemuko olunumalumamuko ngaowulyanga olwewo olukujjajjamukoba oti ah, nga toddamu ngaosimbula nga osobola okula nga werwanako omwami ah, kai gyogambye abantu obagema naye ajja kukubuuza hmm. kubanga abantu bangi kwebali hmm. naye tebamanyi babagemerawa bagende ku zi health centers health center fo hmm. eh, wali eddagala erigema bagambye mbu ogenda nenanga muntu omwami kaija njagala omubuli egyoyitira kubanze gyempitira abantu abasinga obungi hmm. omanyi batubuuza balowooza tuli bamanyi nnyo eh. umbe naffe nange ngendako ewamwami kea eh. nenzibayo ku magezi eh. nti ddagala kika kino lyosainingira bakitwala nga agreement nti bangemye we bamugema poliyo teyasaininga ah, ah, ah, era babagenda poliyo balina kikaadi ekyo abalina abaana omanyi njagala gamba naddala abali ku saidi yaffe gavumenti eno kibi etukoze bubi nnyo etuyisiza mu ngeri ya kitujju nti tumanyi tetuwagala naye olw'okuba nti buno obulwadde busiigibwa nabo kibayamba kiringa omusajja awa mpaka siiwa emmere tagimwa nti amwagala amutwala mu ddwale ayagala awone asooka mukola ekipakasi ate ina eddagala terikolwa uganda eddagala lyava india so ŋŋamba abantu naddala abali ku saidi yaffe andi akyova abalekeddeawo ditunda yes kati basobole andi nedda kubanga baali balikoze kati weevu endala netandika kati bakizuula mbu kati balyetaaga nnyo okusinga okulitunda era kyowadde mwai museveni mu ngaayomba lwaki mbunze bwetwalina sanitaiza yamukola uganda tetwamugana butamufulumya eyali approachyo argentinayamukyala kadaaga nagana atugamba nti ono omwana musoga <laughs> mwaya aye musoga mwene <laughs> naye bannange abasajja batufezze bano euganda buli omu atukwata nti ono mwana ate ate musoga guy ize musoga boy from busoga from busoga omusajja oweyiganga naye mufere e mufere lindako lindako mm. wali endagala ebatongozaawe mulago <laughs> nti abasawo bemulago eh, wapi wapi eh, wapi eh, edda kyebajjanjabisa covid yeyo doozi ya dr besigi gyakola kijagaba naye nga tebaagala kumusiima buli ayogera amazima kasinje wa, wa, wa, wa, wa, wa polisi yakkiriza mudoozi ya dr besigi yemuonya covid mm. mukyala kasiro lumumba bebantu babiri bemmanyi mm. abakuba mugavumenti baga nti ye musajja byeyagamba bituufu mm. nema emuseveni ne banne n'abalala nebabyejjanjabisa tebagala kubuulira ndiki nibalija naye nga ekyo kibali mu kukola kati balabika bo balikukolera ne balikuwa ne batakugamba nti ne bassaako ne lebo naye nga teri ddagala ddala doozi ya dokita besigi mm. gye bakwesa wano okujjanjaba abantu okulaba nga bawona enkola y'amalwaliro ensangi zino mwamiko eja lwo tulina ka puroguramu ketwakola wasit last week mm. omuntu bwogenda mu ddwaliro mm. osooka kuteekayo kantu okukolako mwamiko eja abantu abalina covidi ah, ah, ah, yes apparently sinamanya uh, bubahandolinga naye covid olwokuba nti covid ebaddeko akasente yo tewali tewanabeerawo cases zifaanana bwezityo naye nga yo nkola yaffe mucorruption ali mu ggwanga muno walosoreyo amuzungu gyenja okujja nkunyumize olunaku lulaotairwaleero nga maze ogiteeka obulungi mu mutwe era omusajja ga nti bannayuganda tebaagala ggwanga lyabe mm. obagamba okubawa obuyambi ne bakugamba bawe sente obawe obuyambi sikutegedde timunauganda omugambo muwa emmere naye ate olina omusasula omuwa emmere ngolo <laughs> mukyo omusajja omuwala omuzungu yajja e uganda omuwala hmm. we yafa ngaze okulaba boyfriend era busoga eyo bwafa naagala aleeta ekijjukizo bwe yatuwa ku ministry ne bamusaba ssente azoba zimba eddwaliro obwereere sooka otuwe ssente tukukkiriza okuzimba eddwaliro juuzi olaba abadde bagenda okkola abadde baagala okukola plant eyasola batuyambeho okufuna amasanyalaze abantu abali mu era nga baagala ssente okubakkiriza okukola feasibility study kalabuza yaga nti mbogena mu state house bagala sente bogena mu Uganda investment authority bagala sente ndi bogena mbuli buli chokwata ko bote olaji abwatu bagamba sente Musajja nagamba kanzinge ke byange nve wano n'abaana bange tebasemberera mbere fana bweti eyokwekotogera so nti wano woba wano wo Uganda yo nfu olina okumuwa eddagala erinamuyamba ayagala omuwe sente so mu ddwaliro wali bwe nagamba abasawo nabo balinga balwadde aveeka ng'alina ebizibu yalese mukyala we saakabenza nga teziriwo abaana babagobye fiizi kainajja ku mulimu nga naye gyasuubira ki gyasuubira akantu kakati buli gwakwatako otuuka mu ddwaliro getmani ayagala sente okukkiriza okwyitawo butuse budde bukyamu okulagirira woba otuula baagala sente okugenda okulagirira omusawo osimbe layini baagala ssente okuwa ekitanda baagala ssente okujja okujanjaba ssente nti noba era kyova olaba mbw abagenda malwaliro ga gavumenti kyasooka okukola kukuba kyenji kati bwakutunuulira esente ezokolaki ewalo nogwowa ebbiri nagamba weebaleka nkulagirire so buli kimu kyokukwatako ki sente eggwanga lyammwe bwetyo bwerikolaki bwerifaanana buli omu mutemu omwami kejja nga tumaliza puroguramu yaffe olunaku olwaleero lwaki lwaki abantu abasinga obungi balowooza nti covid mu uganda ali politico ani kyegaa kibalowooza mbu ali politico sente nazikubalidde sente bwe zijja wano ezisinga obungi tririyoni namba mu miliyoni mukaaga bazisola mu difensi omanyi abantu kyebalowooza nti oli bw'aba alina kyagala okuyisaawo ajagano covid wali andi andi kye nimukugamba andi kye nimukugamba mbo abantu balabanga sente ngamaso kubategeeza obuzibu obuli mu byobulamu bali baloza government iyo nakubanga tukugambye covid ono yafuka ikolaiza okyembwe kisaba nene bangi butagenda bweru mm-hmm, abanene abafudde e, ensangi zino mm. balinga bajjanjabirwa bweru waliwo gwe sigenda kwogera linnya mm. yafiira mu ddwaliro erimu eddene baatuuka nga balina akuuma akeetaaga obumukebera nga tekaliiwo ne baba kalina kuva germani naye nga bakeetaga mu saawa ezitasukka mukaaga ngaokukola prosesi y'okujja kajene dhl wali wetaagawo ennaku bbiri oba ki oba ssatu yafa twamuziika ngaolwo famire ye ye ŋŋamba ng'ekyo kyuma tekikola ki tekiriiwo so nti babaddenga bannaffe zi miliyoni zeggambe ekikumi abiri mu esatu nga buli alwala fast aid agakaani e nairobi okweyongerayo india south africa america germany bungereza nga gye balaga kati covid bwe yatuuka ne bajjamu lockdown buli nsi neggalawo ki oluggi tojja wange ojjuka twali nga obwana obuto mugende wammwe kati genda ewammwe buli omugenda ki kakati nga buli omu ewaabwe nga kitegeeza buli alwala alina kujjanjabira ki waabwe ngaekibuuzo ekinene ebisobola okubajjanjaba weebiri kyenagambye ngaayisuzira ataano mwezi era mbadde gamba nti abalwadde abanaku babadde babajja kulaba bateeka wali eri ngeri ovip azze alina akasente nga yagenda kuki era abanaku babadde bafa bwe batyo nga baga nti bwafudde tebakubuulira mbwekyalemesezza babadde beetaaga icu nga isuki nfu ne bagamba nga beetaaga okisijeni ngaokisijeni takola ki nga taliiwo kati bannaffe ekyo tebakikola ki tebakikola so kati kyekizibu kati ekiri wano singa abannaffe bakwata sente baziteeka wano oba n'omukisa covid bwe yajja nga lwaliro okudawun ne bagaba buli sente zetwewola kati kule ku malwaliro nti abasawo basasulwa batya nti bwe bati bani abatalina city scan nga zonna baziteekayo ne tugamba mbu waakiri bwe health center fo ebeere ne icu satu health center fo nga buli omu ayinamu icu nti wakiri buhealth centa thir ebire nambulensi nti wakiri buli ddwaliro abetanda biki bibeereyo netugamba galigegama eziri disitulikiti buli jimu na balizimbira ki eddwaliro nomaya mbu infrastructure ogitaddeawo walibadde covid tomutya ne covid kyetumutiira kiri ekintu kimu nti ebijanyi nti kapasite yamalwaliro gaffe gibaita health system egisobola ansa nebeera mbuziro era wembagambya nti mwami museveni okujjako nga bamuloga negwe nawulira mbu yegema n'abasaba abaganda basinga nti mikwano gye okujjako nga mulalu okujjako nga naye akoyo wanaakoyeewo mwami museveni tasobola lokodawuni lokodawuni ffe nga tugitya ye asinga okufiirwa batuleke baleke bannayuganda bakole naye zi, zi sops oba amateeka bongere kusomesa kusomesa kusomesa nga buli puroguramu kebere ya rediyo ng'oli bwatandika balina yebamusomesa masiki eyamba kinti masiki teyamba gwe masiki oba okuuma munno ekitegeeza oba okuuma munno naawe kati buli omu yaabaagamba munne ndi gundi yambala masiki tozita to okunaaba mu ngala amazzi bagasale ebbeeyi abaana okubeera ku ssomero amasanyalazi bagaggyeko omusolo intaneti babugiggyeko ki omusolo mbwefuuka ya bbeeyi ki ntono abantu basobole okubeera ngaabaana bali awaka nga basoma bwe basoma kubanga abaana ba univasity basinga babadde bakyali ku zuumu naye nga buli omwagamba mbu zuumu agenda okugimala nga akozeseza olunaku sendi siringi enkumi nnya omwezi eh, gyemitwalo kumi n'ebiri bazadde bameka abasobola nti okubanga bwoba olina abaana bana buli omu asobera kuki kulwe kiba kitegeeza gyemitwalo ana mu munaana hmm. nga gya intaneti kalate amasanyalaze kubali batugamba okusomera ku tv tetulabanga ne bayisa sente za rediyo wayo rediyo wamuzajja <laughs> <laughs> sente za masiki bazikola ki bazirya so tuyinza okukisa ku mwami seven ne banne nti mwemutambuza covid bannayuganda si balina okusasula So in summary, COVID mu Uganda li political. COVID tali political, COVID jali. Ne abayina obuvunaanyizibwa okutuyambako bo baagulaba ng'omukisa nga balaba na Uganda tabakwata nnyo nga balowooza mbu agenda kugwa mangu buli kasente akajja nga mu COVID ne bakalya. Kati ne balowooza bannayuganda COVID taliiwo. Kati azze batya n'okwanjula nti balina abalwadde bameke mulago. Naye nga buli akubuulira baga nti omulwadde ali emulago muyitirivu. wa covid waliwo omuntu yagambye yafiiriddwa omulwadde wa covid ne basooka ali batena obagamba kakati wajja relative omukaddeko omusawo n'amugamba gyiraini passing maama togendayo abali e bonna baki balwadde ba covid kakati bano nga abato tebakoze eki nga babalowooza nti immuni yaabwe bayinza okuguma nga mm. tebagala kubatiisanoza nayekyo waliwo abakibagambye temugamba nnyo bantu nti abalwadde bangi yembeera gyetulimu mwami kaija nga tumaliriza hmm. kafyu akyaliwo kafyu ayamba atya okwewala covid kafyu bamuteerawo abanaku baze enkolawo zendya be bamanya mbwe ngaemirimu gyabwe tegiriiwo ngaabasuubira nti bagenda kumenya amayumba g'abantu kadibaga tusewo kafyu osanga tunabanga tubalaba nga bazo tulumba abaina ensonyi tebajja kusobola kujja kumenya mayumba g'abantu bali bani mukutya bavubuka so kafyu siddagala mbu ekiro mbu covid tatambula emisana lwatambula so kafyu yeryali ddagala naye nga lyalina okubeera nga bwota nabo batee naye kati omuntu gwomazze omwaka mulamba nga takola tekimwetagisa kulinda budde kumala kukwata okubba esaawa yonna gyanasobola ajja kukubba ajja kukumenya ajja kukutta okulaba nga nayeye asobola okulaba nti afuna kyatwalira abaana so tusaba abalina obuyinza mwe abatuwamba nga tukolanga abaddu mu nsi yaffe mutuyambe mutuyambe mutee n'emirimu gy'abavubuka abo kubanga ennaku zino obutayimbwa bweyongedde abantu ebwayise bayingira nankoko ku lwokutaba bateega abaana bakuba era kati n'abamu kati ne ku balwadde abali emulago ne mumalwaliro amalala beebo abantu abakubiddwa mu makubo nga badde eka ng'ate batambuza bigere ng'ebintu byagaanye ng'abaana abalenzi nab'ensi beyakwatidde banoonya muwogo gubanasobola okulaba nga baddiza bazza ewaabwe so mutuyambe mute eggwanga naye muwe muwii ngeri ki gye tusobola okutambula gye twayita nyunomo okutambula n'obulwadde buno nga webuli nga naffe wetuli nga twekuuma ate nga namukola ku malwaliro ngaomuntu singa asobola okulwala ngaobujjanjabi tebuli wala neddagala lyokugema balyongere mu bungi abantu begeme tusobola okulaba nga tusobola okubeera abalamu mu ggwanga lyaffe bannange ndowooza obubaka bwa mwami harodi kejja tubuwulidde bulungi kovidi gyali kovidi waddala kovidi atta kuuma munno nkuuma nkukuume mwami kejja siibula abatulaba ambasiibula ah, bakyali bange nga maga obulwadde bwa kovidi gyebuli nakugambye kwata entangawuuzi kwata uh, obutungulu kwata kamulali kwata enniimu kwata galiki obigattire wamu obisekule bwomala obisekula obiteeke mazzi agookya kati bwonaamala obisengejje otandike okunywako ng'anywa ddoozi dr besigye yali atusomesezza tukwese ejiiko bbiri naye ndowooza onyweko omumiro buli wakati oluvannyuma wa saawa munaana nywako omubiro saawa bbiri onyweko omumiro saawa kumi onyweko omubiro nga ngadde nagujja nti okifuula embu kya bulijjo kijja kwongera amaanyi omubiri gwo okusobola okwaŋŋaŋa obulwadde buno nga naye oba bukulumbye osobola okulaba nga weerwana nagee mugugula jiiki bw'omugula jiiki oyo osobole okubanga nga eh, okwata jiiki akasanika kamu okateeka mu kidomola kya lita abiri obe nga amazzi ago gogo osobole okubanga onaaba mu ngalo buli kiseera buli kiseera ndabnekira mukozesa ennyo mobile money enkozesa kasha eno twamula sente zino nazo ziraka zigenda kubeera ekizibu tokwatakwata nnyo abantu abamu mwayagala nnyo okukwatirira temukwatirira nnyo buli kyosanga okwatirira mugabazi haga haga ezo muzikendeze ogenda okulaba buli kyova kyege nti amazzi gotambula nago mukwata ku minyolo era agamba buli dakiika kumi genda gonabeko mu ngalo ogenda nogenda mu atm agampesa ogakwate nga muno tanabyeko bwomala ki bwomala onaabe wokyemanyiiza ekifuko kya bulijjo kukola ku doyiro osobola okulaba nga ng'omubiri eh, gusobola okuba nga gusobola immune okusituka tujja kuba tusobola okwerwanako buno obulwadde tubusobola buno obulwadde obusobola kugambye masiki gamba muno nti nze nkutaasiza nga nyambadde masiki naawe ntaasa ng'oyambadde masiki kubanga masiki omulimu gwayo kuyamba amalusu gano galeme kubuuka nga gakoba mu masiki kakati naawe bwobanga gwe tekamutuuseeko ngagayeka kutuuka gwoba ogenda kulwaka naamugambe naawe yambala masiki tusobole okulaba nga twerwanako eggwanga lyaffe tubeeremu lwetujja okusobola okulirwanirira n'okufuna eggwanga eddungi mbagaliza okubeera obulungi nabagambye ku youtube niko nga harold kaija official genda mu onoonye okirike kuliko videos nyingi nga tuwa ebirowoozo bingi ojja kuzaagala genda ku facebook harold kaija genda ku twitter harold kaija genda ku instagram harold kaija ojja kunsanga muweereza ka meseji meseji manze ozisoma n'okuziddamu nawe mpe ku magezi sinza asembayo nange mpa ndowooza bwe ndowooza okulaba nga tuba ne uganda ennungi mwebale nnyo mwebale eddala mukama katonda bakuume ssabasajja kabaka awangaale mwebale abayo baffe abekkuumira ku harold kage official wamu ne acrich media uganda mwagale video zaife subscribe like share comment obona twaga discussing eko kiteke mu comment tujja kyogerako nomukuru yenna gobo oyagale gobo oyagala atanye ku nsonga eyo omukama abankumire